Ok chicos, necesitamos nuevas ideas para el canal de Tutefil. ¿Alguien tiene ideas frescas? Yo. A ver, dime. Hacemos un sketch en donde salga lo que vamos a hacer antes del sketch. ¿Alguien tiene otra idea? Yo, yo, yo. ¿Y si hacemos un muñeco? A ver, dime tu idea. ¿Y si ponemos un personaje que se llame Chichico? ¿Ah? ¿Qué? ¿Nadie de ustedes tiene buenas ideas? eso es, eso es muy bueno. Pero tu idea me ha llegado. <laughs>